सो so, uh, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ना ग्रेजुएटी के बारे में पढ़ रहे थे ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी क्या होता है ठीक है ग्रेजुएटी um, में हम लोग देखेंगे ग्रेजुएटी के क्या रूल्स होते हैं क्या रेगुलेशन होती हैं ठीक है और किसको ग्रेजुएटी मिल सकता है तो इसका मतलब भी हम लोग समझे थे ना अब तक कितने लोग इसका मतलब समझ में नहीं आया कि ग्रेजुएटी होता क्या है आई थिंक uh, सब लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्रेजुएटी क्या होता है क्योंकि बताए थे कि जहाँ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा और कोई भी इंस्टीट्यूट होगा अगर उस इंस्टीट्यूशन में दस से ज्यादा इम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यू ठीक है ना फाइव इयर्स काम करते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि कंपनी के तरफ से ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से या फिर इंस्टीट्यूट के तरफ से ठीक है उनको एक अमाउंट दी जाती है पैसे दी जाती है वो जो पैसे दी जाती है ना एक फॉर्मूले से तय करके दिया जाता है जो फॉर्मूले होते हैं ना फॉर्मूले के हिसाब से दी जाती है और फॉर्मूला क्या होगा तो फॉर्मूला आगे देखने वाले हैं और ठीक है किस तरीके से निकाला जाएगा कैसे होगा ये बताए थे ये अगर मान चलिए काम करते हाँ सर ग्रेट्यूटी का मतलब होता है उपहार किसके मतलब ग्रेट्यूटी का मतलब उपहार या पुरस्कार हो सकता है ना हाँ ले सकते हैं ग्रेजुएटी के मतलब उपहार उपहार अलग चीज होता है पुरस्कार एक सम्मान करते हैं आप कि फाइव इयर्स तक जो काम करते हैं उसको दिया जाता है रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी या हर किसी की तरफ से हर एम्प्लॉयर की तरफ से होता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई बने रहता है कोई एम्प्लॉय अगर बने रहता है फाइव ईयर्स तक तो उसको ग्रेजुएटी का एक अमाउंट दिया जाएगा जो निर्धारित फॉर्मूले से होता है उसको मान सकते हैं कि एक बाहर के तरीके से ही होता है बाहर ही होता है ठीक है तो एक बताया जाए कहाँ पे नियम लागू होता है किस कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा किस तरीके से किया जाएगा और कितना इसका मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है इसका लिमिटेशन भी है लिमिटेशन से कुछ बताया थे कुछ ये हम मेन बात है कि जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग वो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड ठीक है तो ये ग्रेजुएटी का मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेजुएटी में आपको अति कर अलग से ग्रेजुएटी सिर्फ पढ़ा रहे हैं पढ़ाने का मतलब ये है कि हम टैक्स पढ़ रहे हैं ना अब ये देख रहे हैं टैक्स कहाँ लगता है टैक्स कहाँ नहीं लगता है किस तरीके से हमें टैक्स देना पड़ता है ठीक है तो बताया था कुछ अमाउंट होता है जो ग्रेजुएटी के रूप में मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है ठीक है ना अगर जो निर्धारित फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम जो निकाला जाता है अमाउंट उस अमाउंट को अगर हम क्या करते हैं कि अगर मान चलो वो अमाउंट किसी अगर हम एम्प्लॉयर हैं हम किसी एम्प्लॉय को निर्धारित फॉर्मूला से हम दे रहे हैं उसको ठीक है फाइव इयर्स तक कंटिन्यू बना रहा है मेरे इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको एक अमाउंट दे रहे हैं निर्धारित फॉर्मूले से तो उसमें उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस व्यक्ति को क्लियर ना लेकिन अगर वही जो निर्धारित फॉर्मूला जो तय किए हैं जो अमाउंट आया उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट हमने दिए हैं तो वहां पे समझ आनी है कि आपको वहां पे क्या करना होगा वो आपको टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है ना उसमें एड किया जाएगा और एड करके उस पर उस पर आपको टैक्स को पेमेंट करना पड़ सकता है ठीक है टैक्स चुकाना पड़ सकता है ये है कि मेन है कि टैक्सेशन पढ़ रहे थे तो इसे टैक्सेशन में ग्रेजुएटी आया था ग्रेजुएटी जिसपे हमने समझे कि ग्रेजुएटी पे कोई टैक्स नहीं लगता है ठीक है ना उस पर टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है इनकम टैक्स नहीं लगता है और लेकिन ये बताया था अगर इम्प्लॉयर की तरफ से अगर ज्यादा जो निर्धारित फॉर्मूला होता है उससे ज्यादा दिया जाता है तो उस पर टैक्स उसको चुकाना पड़ सकता है उसको देना पड़ेगा ठीक है ना उस अगर फॉर्मूले से ज्यादा आता है तो और ये तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को ये है क्या ग्रेजुएटी इसका मीनिंग वगैरह भी हम आप लोग को समझा ही दिए थे मीनिंग में भी लिखा हुआ था कि ग्रेजुएटी क्या है ठीक है ना देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये व्हाट इज ग्रेजुएटी बहुत बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा ठीक है ना क्योंकि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम बताए थे कल इसको आगे तक इसका यूज किया जाएगा यानी कभी ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी आप काम करेंगे तो इसके मतलब अगर समझे रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ग्रेजुएटी मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर हम बने हुए हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा तो हम भी कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं अपना ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे दिखाया था ना अकॉर्डिंग टू दिन लिखा था उसको डिक्शनरी ग्रेजुएटी मीन क्या लिखा हुआ था कि लिखा था अ सम ऑफ मनी ठीक है paid to an employee at the end of a period of employment ठीक है ना क्या है कि जो टाइम ऑफ पीरियड दिया जाता है उस टाइम ऑफ पीरियड तक अगर बने रहता है एम्प्लॉय और उस एम्प्लॉय पर कुछ अमाउंट उसको पे किया जाता है ठीक है ना तो वो जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है वही ग्रेचुएटी होता है आगे लिखे लम सम अमाउंट ठीक है that is to be paid after working for a certain period of time यानी कि वो जो टाइम दिया रहता है जो वर्किंग टाइम ऑफ पीरियड होता है उसमें कोई ब्रेक बताए थे ना अगर कोई ब्रेक नहीं रहता है ब्रेक भी बताया जाए किस प्रकार से किसको ब्रेक माना जाएगा और किसको ब्रेक नहीं माना जाएगा ये भी बताया था जैसे तो हाँ? फिर शुरू से क्यों पढ़ा रहे हैं पढ़ा नहीं रहे समझा रहे समझ लो बढ़िया से समझा दे रहे कुछ मीनिंग तो यहाँ पे वही क्या है कि अगर हम ये भी बताया था आप लोगों को कि कौन किसको ब्रेक में माना जाएगा किसको ब्रेक में नहीं माना जाएगा जैसे बताया था ना कि अपंगता की स्थिति बन गई और किसी के बीच में हो सकता है डेट कर जाता है मतलब वो तो अलग चीज है लेकिन ये जैसे लॉकडाउन लग गया ठीक है ना या फिर जो हड़ताल होता है ना मजदूर हड़ताल पर भी बैठते हैं हड़ताल पर बैठ गए हैं या फिर देखे होंगे कि कभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है ना सेल कर दिया जाता है बंद कर दिया जाता है किसी कारणवश तो उसमें इम्प्लॉय की गलती नहीं होती जब इम्प्लॉय की गलती नहीं होता है ना तब फिर वहां पे आप समझिए कि उनको ब्रेक नहीं माना जाता है ठीक है आपने बताया थे विदाउट पे लिव विदाउट पे अगर कर रहे हैं ना इम्प्लॉय यानी कि छुट्टी ले रहे हैं अपने मन से छुट्टी लिए है जिसको उनको पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसको ब्रेक माना जाता है तो ब्रेक अगर बीच में लिए होंगे तो उनको ग्रेजुएटी नहीं मिल सकता है ठीक है ना ग्रेजुएटी किसको मिलेगा जाने अब हम लोग को पढ़ना है ये आगे कुछ दिखाए थे कल शायद आई थिंक बता दिए थे कि इम्प्लॉयर ठीक है कैन गिव एक्सेस ग्रेचुइटी वही अभी भी बताया है अगर इम्प्लॉयर चाहे ठीक है ना कंपनी की तरफ से अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है कि जो निर्धारित फॉर्मूला है ना उससे ज्यादा भी अमाउंट ग्रेजुएटी के रूप में दे सकता है अपने इम्प्लॉय को ठीक है ना और जो ज्यादा अमाउंट रहेगा उसको काउंट किया जाएगा देखिए आप लिखा है ना it will be counted in your taxable income और उसको क्या होगा टैक्स लेवल के अनुसार से आपको क्या करना होगा पेमेंट भी करना पड़ सकता है ठीक है और वो जो अमाउंट होगा लाइबल होगा यानी पेमेंट करने वाला होगा वो जो लाइबिलिटी बनेगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसको टैक्स के रूप में अभी भी बताया था ग्रेजुएटी इज टैक्स एग्जेप्टेड है ना जो ग्रेजुएटी का अमाउंट होता है ना उस पर पूरी के पूरे टैक्स एग्जेप्टेड होता है यानी कि उस पर आपको टैक्स नहीं देने पड़ती है ठीक है ना जितने भी आपको अमाउंट मिल रहा होगा अगर जो तय फॉर्मूला के अनुसार उस अमाउंट पे क्या होगा कि आपको नहीं देना पड़ेगा टैक्स ठीक है अगर वही बोला गया कि अगर ज्यादा रहते हैं ज्यादा रहते हैं तो हो सकते हैं उसको कैलकुलेशन एड किया जाएगा नहीं तो नहीं किया जाएगा अब देखिए ग्रेचुअटी का जो लिमिट है ना इस लिखा है ट्वेंटी लाख ठीक है जो ग्रेचुअटी का अमाउंट होगा वो ट्वेंटी लाख तक हो सकता है मतलब ट्वेंटी लाख से ऊपर नहीं हो सकता है और ये कल बताए थे ना कि पहले क्या था कि दस लाख तक इसका अमाउंट था लेकिन अब क्या कर दिया गया उस अमाउंट को बढ़ा दिया गया यानी कि बीस लाख कर दिया गया है कि बीस लाख तक आपको ग्रेचुटी मिल सकता है ठीक है ना बीस लाख तक मिल सकता है लेकिन बीस लाख से जैसे ऊपर आपको मिलेगा ना उस पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अगर मान चलिए निर्धारित फॉर्मूला है तय फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है वो पैसे अगर बीस लाख से ऊपर जा रहा है ना तो फिर भी आपको ज्यादा मतलब देना पड़ सकता है वहां पर ग्रेजुएटी के रूप में ठीक है ना बीस लाख वाले की लिमिट है पहले क्या था दस लाख था ठीक है ना दस लाख था अब अगर बीस लाख से ज्यादा होगा तो उसको इंक्लूड किया जाएगा कहाँ पे तो टैक्स के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा क्लियर ना आगे देखिए लिखा है कि gratuity monetary if employees are more than ten ठीक है ना ये भी कल हम शायद आई थिंक बता ही दिए थे कि ये क्या है कि अगर मान चले दस एक जरूरी है ये कि जहाँ पे दस से ज्यादा लोग काम करते हैं ना वो कंपलसरी चीज है दस से ज्यादा कर्मचारी होने पर ही ग्रेजुएटी जरूरी है अगर दस से कम इम्प्लॉय है तो वहां पे जरूरी नहीं होता है ठीक है ना ग्रेजुएटी का अमाउंट देना है किसी को अब देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है लिखा है कि वाली दोज कंपनीज और इंस्टीट्यूशन ठीक है are required to graduate their employees were ten ठीक है और मोर एम्प्लॉइज वर्क ठीक है यानी कि क्या बोल रहा है कि आपको जैसे सिर्फ उन कंपनियों या फिर संस्थानों को अपने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देना अनिवार्य है जहां दस या अधिक कर्मचारी काम करते हैं ठीक है ना आगे देखिए इसी में लिखा है कि ग्रेजुएटी इज नॉट मोनिटरी ठीक है for institutions with less than ten employees क्या है यहाँ पे कि दस से कम कर्मचारी वाले जो संस्थान होगा ना उसके लिए ग्रेजुएटी देना अनिवार्य नहीं है देखिए लिखा है आगे कि the staff count will be counted ठीक है according to the average of employees working during the last one year और या फिर ट्वेल्व मंथ ठीक है देखिए यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि कर्मचारियों की जो गिनती होती है ना पिछले एक साल यानी 12 महीने के दौरान कार्यरत रहना चाहिए और कर्मचारियों को औसत के हिसाब से ही मानी जाएगी ठीक है ना अब देखिए आगे जो लिखा है ना प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लाइबिलिटीज तो इसके मतलब क्या है बोला ग्रेजुएटी पर कोई देनदारी लागू नहीं होता अभी हमने बताया कि कोई लाइबिलिटी नहीं बनता टैक्स के रूप में ये पैसे आपको चुकानी नहीं पड़ती है जैसे ये लिखा है कि in case of any backlog ठीक है ना above the employee also gratuity can not be uh, no court can attach it with the decree has been uh, given on behalf of civil criminal court against the employee अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कर्मचारी के ऊपर किसी भी बकाया की स्थिति में भी ग्रेचुटी को रोका नहीं जा सकता है कोई कोर्ट उसे अटैच नहीं कर सकता है ठीक है ना भले उस कर्मचारी के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल कोर्ट की ओर से आ, uh, मतलब जो होता है ना डिग्री दी गई हो तो फिर भी यानी कि ये बात किया जा रहा है कि अगर मान चलिए कि आप सोचेंगे रोक ले ग्रेचुटी का अमाउंट तो आप रोक नहीं सकते हैं वो एम्प्लॉय ले सकते हैं आपसे अगर मान चलिए कि वो पूरी काम किया है कार्यरत रहा है आपकी कंपनी में लगातार फाइव ईयर से ज्यादा काम किया है कंटिन्यू किया है कोई विदाउट ब्रेक का और वहाँ पे जो रूल्स बताया बोलता है कि दस से ज्यादा इम्प्लॉय होगा तो वहाँ पे बनते हैं तो वो वहाँ पे ले सकता है ठीक ना नहीं सकते उसके उस कर्मचारी के ग्रेजुएटी के अमाउंट क्लियर समझ में आगे देखिए लिखा है कि professor of gratuity if there is a ठीक है डैमेज यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि नुकसान करने पर जब्त की जा सकती है आपकी ग्रेजुएट अगर होता है कि कभी कभी आ, अगर मान चले किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ठीक है ना कंपनी में काम करते समय क्या होता है कि किसी का नुकसान कर जाते हैं जैसे किसी का मशीन में कुछ कर दिए या उसका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में कुछ कर दिए कुछ ना कुछ आपने उल्टा सीधा हरकतें कर दी हैं जिसकी वजह से उस कंपनी का नुकसान हो गया है ठीक है तो वो नुकसान की भरपाई करना चाहेगा वो कंपनी जो होगा जो इंस्टीट्यूशन होगी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपना चाहेगा ना कि हमारा जो भी डैमेज हुआ है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई क्या करेगा तो जो करता है ना जो जिससे नुकसान हुआ रहता है उसी से वो पैसे लेकर वह भरपाई अपना कम भरपाई करना चाहता है कंपनी ठीक है तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि उसका जब हो सकता है यानी कि ले सकता है ग्रेचुएटी कंपनी ठीक है अगर मान लिए नुकसान मगर भरपाई करने के बाद जो पैसा बचता है उसको रिटर्न करेगा इसलिए नहीं करेगा रिटर्न कर सकता है ठीक है लेकिन वो वहां पे जब नुकसान करेंगे तब वहां पे जब तक होगा ठीक है देखिए आगे वही लिखा हुआ है कि the employee can be gratuity ठीक है confiscated if the company has done by uh, any damage uh, that loss will be compensated uh, by the gratuity amount the remaining amount will get it okay? however in the event of such losses the employee is also required to be terminated from uh, job यानी टर्मिनेटेड उसे उसी को बोलते हैं on behalf of the company ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इम्प्लॉय होता है ना अगर इम्प्लॉय ने अगर कंपनी का कोई नुकसान किया है तो उसकी ग्रेजुएटी जब्त की जा सकती है ठीक है ग्रेजुएटी के अमाउंट से ठीक है अमाउंट से ही उस जो लॉस होगा ना उस लॉस की भरपाई होगी बाकी जो अमाउंट होगा ना उससे मिल जाएगी लेकिन उससे नुकसान की स्थिति में कंपनी की ओर से कर्मचारी को नौकरी से जो होता है टर्मिनेट मतलब बर्खास्त क्या होता है बर्खास्त होता है यानी कि जो भगा देता है वो निकाल देता है कंपनी से बर्खास्त किया जाना भी जरूरी हो जाएगा ठीक है ना अगर उस प्रकार से अगर नुकसान किया होगा वो उस एम्प्लॉय के द्वारा किया है तो मान चले कि ग्रेजुएटी से तुम तो अपना भरपाई करेगा ही नुकसान को भरपाई करेगा लेकिन अगर मान चले ज्यादा अमाउंट है उसका ग्रेजुएटी का तो कुछ दे देगा लेकिन हो सकता है कंपनी अगर रखना चाहे तो रख भी सकता है नहीं तो अपने कंपनी से निकालना चाहेगा उस एम्प्लॉय को तो निकाल भी सकता है लेकिन निकाल निकाल देता है ज्यादा होता है तो ठीक है ना वही बोला जा रहा है कि बर्खास्त किया जाना भी जरूरी होता है आगे देखिए लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर फाइव ईयर्स ठीक है आप लिखा है quitting the job gratuity is available gratuity equals ठीक है fifteen days salary for ESES job अब देखिए क्या बोला है कि पांच साल के बाद नौकरी छोड़ने पर ग्रेजुएटी मिलती है ये तो जान ही रहे हैं आप लेकिन हर साल की नौकरी के लिए पंद्रह दिन के जो सैलरी होता है ना उसके बराबर ग्रेचुटी दी जाती है देखिए क्या बोलेगा हर साल की नौकरी जो होती है ना उसके लिए पंद्रह जो दिन का ग्रेचुटी होता है ना पंद्रह दिन का जो सैलरी बनता है वो ग्रेचुटी के रूप में मानी जाती है पंद्रह दिन का ठीक है ना समझिए कि पंद्रह पंद्रह दिन के इस प्रकार से अगर एक साल का मिलता रहे जितने भी काम करेंगे तो अगर जितना सैलरी रहेगा उसके आधार अगर मान चलिए फॉर एग्जाम्पल की अगर मान चलिए मेरा सैलरी साठ है तो साठ में तीस तेईस हजार पंद्रह दिन का हुआ ना तेईस हजार मंथली लगातार पांच लगातार काम किए पांच साल या छह साल काम कर लिए तो मल्टीप्लाई कर सकते हो उतने से ठीक है तो पता चल जाएगा तो इस प्रकार से ये अमाउंट हो सकता है ग्रेजुएटी के रूप में अब देखिए आगे जो लिखा है कि फॉर्मूला टू फाइन ग्रेजुएटी ठीक है अब अब देखिए क्या लिखा ग्रेजुएटी निकालने का कुछ फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला के देखिए क्या फॉर्मूला है ग्रेजुएटी के लिए देखिए आगे जो लिखा हुआ है ना बोल रहा है कि gratuity इज अ फिक्स फॉर्मूला ठीक है for deciding payment according to this formula of 15 day ठीक है ना 15 days salary is equal to gratuity for every one year ठीक है of this job since 26 days are considered as working days in a month so you should be on the 15th of one month salary ठीक है uh, this 26 part resembles the graduate in the formula depends on the following two facts ठीक है first salary and second service tenure ठीक है और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा है कि ग्रेचुटी अमाउंट इक्वल टू क्या होता है ग्रेचुटी अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अमाउंट है तो देखनी होगी कि लास्ट मंथ जो सैलरी है ना वो क्या है ठीक है ना उस जो जॉब कर रहे हैं अगर कोई भी जॉब लास्ट क्या है तो उसमें पंद्रह से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं क्या हुआ हाँ sir according to this formula है इसमें लिखा हुआ है कि अब 15 days salary is equal to gratuity for every one year इसमें तो मंथ हम्म। नहीं लिखा हुआ है एक साल में पंद्रह दिन का ग्रेच्युटी बनेगा ना हाँ हाँ भाई वही बनेगा क्या आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए पर मंथ सैलरी ले रहे हैं और पंद्रह दिन का और भी सैलरी लें डेढ़ गुना सैलरी है ग्रेच्युटी तो समझ में नहीं आ रहा नीचे लिखा हुआ है कि 26 दिन में 15 दिन जो होगा उसका ग्रेचुटी बन जाएगा ऊपर लिखा हुआ है एक साल का अभी समझाए कहा अभी समझाए कहा अभी अभी नहीं समझा अभी समझो अभी जो हमने उसको देखो समझाते हैं लिखा है ना कि अगर मान लीजिए ग्रेचुटी निकालेगा क्या फॉर्मूला है तो क्या बोल रहा है ये ग्रेचुटी जब फिक्स फॉर्मूला है ठीक है फॉर डिसाइडेड पेमेंट यानी कि ग्रेचुटी का जो पेमेंट किया जाता है ना पेमेंट तय करने के लिए एक फॉर्मूला को सेट किया गया तय किया गया ठीक है तय फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के मुताबिक नौकरी के हर एक वर्ष का बात कर रहे हैं एक साल के लिए पंद्रह दिन की सैलरी की ग्रेचुएटी जो होता है ना बराबर ग्रेचुएटी की अमाउंट बनती है एक साल के बात कर रहे हैं अगर मान चलिए लास्ट जो सैलरी आपको मिला हुआ ना अगर मान चलिए बढ़ाकर सैलरी आपको मिला है ठीक है जितना भी बढ़ा हुआ सैलरी तो उस सैलरी जो भी मिला है एक साल जैसे पूरा होता है ना एक साल ठीक एक साल में पंद्रह दिन का सैलरी मिलता है ग्रेचुएटी का एक साल में पंद्रह दिन का ठीक है ना अगर मान चले तो वो एक साल पूरा हुआ एक साल मतलब फाइव ईयर से पूरा हो गया है तो जो लास्ट आपको सैलरी मिला होगा अभी तो वही समझाया विक्रमांचल मेरा साठ हजार सैलरी है तो तीस हजार बन रहा है ना यानी कि पंद्रह दिन का मेरा सैलरी कितना बन रहा है तीस हजार बन रहा है जो तीस हजार बन रहा है ना ग्रेजुएटी के अमाउंट जो होगा एक साल का तीस सॉरी पंद्रह हजार अगर साठ हजार तो तीस हजार मिलेगा मुझे ठीक है ना अगर मेरा सैलरी साठ हजार है पंद्रह दिन का सैलरी मेरा कितना हो गया तीस हजार हो गया तो एक साल के जो जो साल के अंत में जो ग्रेजुएटी का अमाउंट निकाला जाएगा ना तो वो हमारा तीस हजार सिर्फ ग्रेचुटी एक साल का जो अमाउंट ग्रेचुटी के रूप में जो मिलेगा वो तीस हजार ही मिलेगा ऐसे फाइव इयर्स तक अगर कंटिन्यूस रहेगा तो तीस तीस हजार तीस में मल्टीप्लाई कर दो फाइव से पता चल जाएगा कितने मिलेगा लेकिन यहाँ पे और कुछ बोला गया है कि अगर वर्किंग डे आप जानते हैं कि ट्वेंटी होता है कोई भी महीने में संडे तो नहीं काम किया जाता है संडे को निकाल दिया जाता है ठीक है ना ट्वेंटी को वर्किंग डेज माना जाता है कि वर्किंग डे कितना ट्वेंटी होता है आप लोग को यहाँ पे हम निकालना सिखाएंगे जो सैलरी स्लिप होता है ना पेरोल जो होता है पेरोल अभी हम सिखाएंगे यहाँ पे तो वहां पे देखेंगे कि हम किस प्रकार से करेंगे ठीक है ना अब जानते हैं ना कि संडे को कोई काम नहीं किया जाता संडे को छुट्टी मिलता है तो संडे को उसमें काउंट नहीं किया जाता है संडे को माइनस कर लिया जाता है ठीक है ना यानी कि जो ट्वेंटी होता है ना ट्वेंटी डेज ही माना जाता है एक महीने के बराबर ठीक है ना एक महीने के बराबर 26 डेज उसी 26 डेज का 15 दिन का सैलरी होता है तो आपको निकालना पड़ेगा ना तो आगे देखिए ये वही बोला गया कि जो मिलती है लेकिन आगे लिखा है इसी में so you should be on the लिखा है ना on the of one month salary तो ये बोलेगा चूंकि एक महीने में यहाँ पे छब्बीस दिन में कार्य दिवस के रूप में आ, माने जाते हैं इसलिए आपको क्या होगा कि एक महीने के सैलरी का पंद्रह बाई जो ट्वेंटी सिक्स होता है ना वो वाला हिस्सा ग्रेचुएटी के रूप में मिलता है और ये फॉर्मूला जो दिया होता है ना सैलरी पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ जो सर्विस ट्रेनर होता है ना जो सर्विस की अवधि होता है उस पे ठीक है ना उस पे ही निर्भर करता है वेरिएबल्स होता है आप समझ में आया कि नहीं आया जो बोले सर हाँ जो एक साल का ग्रेजुएटी होता है वो मतलब महीने के पंद्रह दिन के बराबर होता है ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल किसको लेंगे एक मिनट ट्वेंटी सिक्स में क्या करना होगा ना मतलब छब्बीस का पंद्रहवा हिस्सा जो होता है ना पंद्रहवा हिस्सा आपको ग्रेचुटी के रूप में मिलता है छब्बीस दिन को कार्य दिवस माना जाता है छब्बीस दिन में जो छब्बीस दिन का जो पंद्रहवा हिस्सा होगा ना पंद्रह वाला तो वो ग्रेचुटी के रूप में आपको मिलता है तो आप लास्ट मंथ सैलरी पर क्या लिखेंगे लास्ट मंथली सैलरी लिखा है ना हाँ इसमें जिस मंथ का मतलब कि मिल रहा है पेमेंट उसको लिखेंगे कि पूरा एक साल का लिखेंगे नहीं नहीं जो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम पांच साल तक कंटिन्यू काम किए हैं ठीक है ना अगर फॉर ले लो एग्जांपल कि हम 2016 काम कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है 2016 हम्म। देखो 16 जनवरी से हमने ज्वाइन किए थे तो 2016 17 18 19 20 ठीक है ना तो यानी कि पूरा हम्म। जो इसे 20 आया ना तो उसमें हमारा पांच साल हो गया ठीक है ना अब इक्कीस बाईस यानी कि सात सौ हो गया तो अब जो दो हजार बाईस में चल रहा है ना बाईस में जो अब हमें सैलरी मिलेगा ना तो ये जो सैलरी हाँ। मुझे मिलेगा 2022 में अब ये वाला सैलरी देख रहे कि कितना हमें सैलरी मिला इसी सैलरी के निकाला जाएगा ये जो सैलरी हमें लास्ट में मिला है ना इसी सैलरी का यानी जो 26 दिन का कार्य दिवस है उसका जो पंद्रहवा हिस्सा ग्रेचुटी के रूप में मिलेगा पंद्रह दिन का तो ये वाला हम्म। मिलेगा पीछे वाला नहीं 2016 वाला भूल जानी है दो हजार सोलह वाले के अनुसार नहीं मिलेगा 2022 वाले के अनुसार मिलेगा ग्रेचुटी का अमाउंट क्लियर ठीक है सर यही पूछना था तो सर अब सात साल का मिलेगा कि पांच साल का ही मिलेगा सात साल का मिलेगा पांच साल क्यों मिलेगा कल यही तो गुरुजी पूछी थी और यही तो हम समझाए थे ना पांच साल नहीं मतलब दस साल होने के बाद ये हम बोल रहे थे कल कि अगर मान के चलिए ग्रेजुएटी के जो अमाउंट है वहां पे ये लागू होता है जहाँ पे दस लोगों से ज्यादा इम्प्लॉय काम करते हैं लेकिन पांच साल तक बिना ब्रेक का काम करते हैं उनको ही ग्रेजुएटी दी जाएगी लेकिन अगर आठ साल काम किए दस साल काम किए तो दस साल को उनको नहीं मिलेगा पांच साल को नहीं मिलेगा दस साल सर दस साल काम कर रहे हैं तब तो उसका मतलब जो है पांच पांच साल का तो हो जा रहा है लेकिन अगर बीच में हम सात साल में छोड़ रहे हैं तो सात साल का मिलेगा ना सिर्फ पांच साल का ही मिलेगा सात साल का मिलेगा ठीक सात साल की मिलेगा ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे जो हम बोले ना जो वेरिएबल्स होता है ना दो चीज पे वेरिएबल होता है निर्भर जो करता है डिपेंड्स होता है दो चीज पे एक सैलरी पे और सर्विस टेलर ठीक है यानी कि अवधि क्या जो आपने काम किया है कितने दिन तक काम किया और आपका सैलरी क्या है उसी पे डिपेंड ही करता है तो वही लिखा ग्रेचुएटी का जो अमाउंट अगर निकाला जाए तो उसके लिए क्या करना होगा ठीक है जो अंतिम महीने का जो सैलरी होगा ना अंतिम महीने का जो सैलरी होगा उसमें क्या कर देनी मल्टीप्लाई कर देनी होगी जो नौकरी के साल होगा ना कितने साल आपने काम किए हैं बोल रहे थे ना जो आप वहीं पे कितने साल काम किए अगर सात साल काम किए तो सात से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ना और मल्टीप्लाई करने के बाद हम बोले ना कि पंद्रहवा हिस्सा मिलता है छब्बीस में से पंद्रहवा हिस्सा मिलता है तो पंद्रह से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कितने से कर देनी है ट्वेंटी सिक्स से कर देनी है ठीक है समझ में आया कि नहीं यार आ गया हाँ आ गया तो अब देखिए हम अभी निकालना यहीं पे चाहेंगे चलिए एक्सेल में हम निकाल कर दिखाते हैं ठीक है अपना निकाल के दिखाइए कितना होता है हाँ अपना ही निकाल कर दिखा रहे हैं आप देखिए ग्रेजुएटी के अमाउंट तो मुझे निकालना है लास्ट तो मंथ का सैलरी ठीक है ना आप इसमें डाल देते हैं लास्ट मंथ का salary last month salary last month का सैलरी और देखिए उसके बाद क्या है ईयर ऑफ जॉब ठीक है ईयर ऑफ जॉब कितने साल काम किए हैं वो चीज और उसके बाद क्या है कि अब पंद्रह से भी मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड करनी है जो वर्किंग डे माना जाता है ट्वेंटी सिक्स ठीक है और यहाँ पे जो है जो ग्रेचुएटी का अमाउंट होता है ना जो ग्रेचुएटी होता है ठीक है जो ग्रेचुएटी होता है इस ग्रेचुएटी को पंद्रहवा हिस्से मिलता है कितने में से छब्बीस दिन से जो वर्किंग डे जिसको माना जाता है ना जितना वर्किंग डे होता है वर्किंग डे के अनुसार ठीक है वर्किंग डे के अनुसार कितने दिन आपने काम किए अब देखिए लास्ट महीने की सैलरी फॉर एग्जाम्पल की ले लेते हैं कि मेरा साठ हजार का भी जो एग्जाम्पल लेते हैं साठ हजार मेरा सैलरी है ठीक है लास्ट मंथ का सैलरी साठ हजार हमने जो काम किए हैं अभी हमने दिखा है कि दो हजार सोलह से जो काम कर रहे हैं हम दो हजार बाईस चल रहे हैं तो अब कितने हो गया अब देखिए बीस इक्कीस बाईस यानी सेवन ईयर्स हो गया ना अब जो मुझे सेवन ईयर्स हुआ ये मतलब जो नौकरी करने का मुझे सात साल हो गया और जो ग्रेजुएटी का जो हिस्सा मिलता है पंद्रह हुआ हिस्सा मिलता है ठीक है ना और कितने में से छब्बीस दिन ही वर्किंग डेज माना जाता है ठीक है इसके अनुसार तो अब हमें क्या निकालना है ग्रेजुएटी निकालना है ठीक है ना जो ग्रेजुएटी का ग्रेजुएटी के हिसाब बनता है कि पंद्रहवा हिस्सा मिलता है लेकिन ग्रेजुएट ग्रेजुएटी अमाउंट अभी नहीं निकाले ठीक है ना तो अब हमें ग्रेजुएटी अमाउंट निकालना है जो ग्रेजुएटी अमाउंट कितना हमें मिलेगा अब तो ग्रेजुएटी का अमाउंट निकालने के लिए अभी हमें क्या करना होगा तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ठीक है कहीं भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखिए एक बात हम लगाते हैं बोले हैं कि ये जो है ना लास्ट वन से इसको सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देनी है आपको ठीक है ना मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो ईयर ऑफ जॉब है ठीक है फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे जो पंद्रहवा हिस्सा है और जो डिवाइड हम करते हैं किससे जो ट्वेंटी सिक्स वाला है ठीक है ना ये ट्वेंटी सिक्स वाला है अब एंटर जैसे करेंगे तो अब देखिए जो मुझे है कितना हो गया जी दो लाख बयालीस हजार तीन सौ सात रुपए हाँ मिलेगा ही क्योंकि सात साल काम किए हैं जो इतना देखिए ग्रेचुएटी का अमाउंट मिलेगा मुझे दो लाख बयालीस हजार तीन सौ सात रुपए उनहत्तर पैसे समझ में आया हाँ सर तो ये ग्रेजुएटी निकालने का फॉर्मूला है इस प्रकार से आप फॉर्मूले को निर्धारित फॉर्मूले से आप ग्रेजुएटी का अमाउंट का पता कर सकते हैं क्या मिलेगा ठीक है ना अब देखिए सैलरी का मतलब समझना है कि सैलरी क्या है अगर सैलरी का पहले जानते हो बढ़िया बात है जान ही रहे होंगे लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि ये जो सैलरी है ना सैलरी है क्या ठीक है ना सैलरी किसमें क्या क्या जोड़ा जाता है जो सैलरी तैयार होता है जो उससे बोला है ना कि आपको सैलरी स्लिप से उसका अमाउंट ग्रेजुएटी निकालने के लिए ना जो ग्रेजुएटी का अगर अमाउंट निकालना चाहते हैं तो पहले आपको सैलरी पता होना चाहिए कि जो सैलरी कितना मिलेगा जो ठीक है ना सैलरी की और सैलरी अगर पता चल गया तो वो सर्विस स्टैंडर्ड तो आपको पता ही होगा कि अवधि कितना है ठीक है ना टाइम ऑफ पीरियड कितने दिन आप काम किए कितने साल तक काम किए वो उसको तो पता चल ही जाएगा आपको देखिए जो सैलरी में लिखा हुआ है सैलरी <laughs> क्या होता है कि लिखा है कि salary includes basic pay of employees ठीक है ना डेयरनेस अलाउंसेस ठीक है ना डबल डबल हो गया है हाँ। जो डेयरनेस अलाउंसेज होती है ठीक है और जो कमीशन उसका होता है ठीक है और देखिए आगे लिखा है कि last month exact salary from हर side is include in the calculation of gratuity if the employee is a daily ठीक है वेज अर्नर और आगे लिखा है कि the average wage of the last three months will be considered a one day salary ठीक है ना अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि सैलरी के मतलब क्या होता है कि सैलरी का तहत जो कर्मचारी होते हैं ना उस कर्मचारी की बेसिक जो पे होता है ना ऐसा आप किसी कंपनी में काम करने जाइएगा ना तो आपसे बोलेगा ना कि अगर आप इतने दिन काम कर रहे होगे ना एक महीने तो महीने के अनुसार आपको जो सैलरी लगा रहे हैं बीस हजार सैलरी लगा रहे हैं ठीक है आगे कमीशन वगैरह जो भी चीज मिलता है अलाउंस मिलता है वो सबको छोड़कर वो डायरेक्ट बोल रहे हैं ना आपको कि आपको बीस हजार मैं सैलरी दूंगा एक महीने का ठीक है ना समझिए वो बीस हजार है ना वो बेसिक पे है ठीक है ना बेसिक सैलरी जिसको बोलते हैं ठीक है बीएस है वो बेसिक सैलरी है लेकिन आगे जो भी होता है ना कि आगे बहुत सारे अलाउंसेज मिलता है कंपनी की तरफ से जैसे डेयरनेस अलाउंसेज हो गया ठीक है और हाउस रेंट अलाउंसेज हो गया ट्रैवलिंग अलाउंसेज हो गया कन्वेंस हो गया और बहुत सारे इस प्रकार से अलाउंसेज आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है ये सबको जोड़नी है आगे जो कमीशन है ना ये कमीशन साथ ही साथ जो अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर कमीशन होता है वो भी इसी में शामिल होता है ठीक है ना वो भी इसी में इंक्लूड होता है ठीक है अब देखिए जो आगे का लिखा हुआ है बोल रहे कि उसकी ओर से अंतिम बार निकाले गए जो सर्वे होता है ना उसको ही ग्रेचुएटी कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है जो उसे लास्ट जो मतलब जो लास्ट सैलरी उसने निकाला है ना जितनी भी उसको सैलरी मिला होगा उसी ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी में शामिल किया जाएगा ठीक है ना लिखे लिखा है कि इफ द एम्प्लॉय ठीक है डेली बेस्ड अर्नर यानी कि अगर अगर कर्मचारी जो दैनिक मजदूर पाने वाला है जैसे डेली बेस अर्नर है तो पिछले तीन महीने की जो मजदूरी होगा ना उस मजदूरी का एवरेज निकाला जाएगा औसत निकाला जाएगा उसको एक दिन की सैलरी मानी जाएगी ठीक है ना यानी कि उसको पिछले तीन महीने के जो महीने दिया गया है ना उसको एक दिन की सैलरी मानी जाएगी और उसके अनुसार उसको मानकर निकाला जा सकता है ठीक है और उसमें वो कैलकुलेशन किया जा सकता है अब जो हमने बोले ना एक एक बोले कि सैलरी और जो सर्विस टेंडर होता है इसी पे डिपेंड करता है दो चीज पे डिपेंड करता है तो अब तो सैलरी समझ लिए कि क्या क्या होता है जितने भी अलाउंसेस वगैरह होता है ना सब चीज हम उसमें जोड़ लेते हैं एड कर लेते हैं ठीक है ना एड करने का अब वही सैलरी हम निकालना सीखेंगे आपको सिखाएंगे ग्रेजुएटी जैसे कम्प्लीट होगा तो सैलरी स्लिप भी बनाना सिखाएंगे एक्सल में भी और साथ ही साथ जो टैली होता है ना टैली में भी हम पढ़ेंगे हाँ बोलिए टीएफ और टीडीएस बेसिक पे पे करता है टोटल जो करता है अभी कोई माइक यूज किया है जिसकी वजह से आवाज पूरी सही क्लियर नहीं आ पा रहा है अपना बंद कर लीजिए फिर बोलिए हाँ बोलिए संजीव टीएफ और टीडीएस जो परसेंट होता है बेसिक पे पे करता है टोटल अलाउंस जोड़ने का जो होता है उस पे करता है जो नेट पे मिलता है नेट पे पे मिलता है नेट पे निकालना अभी सिखाएंगे आपको अभी सिखाएंगे सैलरी निकालना वहां समझ आ जाएगा किस प्रकार से हम लोग सैलरी निकाल रहे हैं ठीक है अब देखिए सर्विस जो सर्विस स्टैंडर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है सर्विस स्टैंडर्ड का तो अभी देखिए क्या बोल रहा है कि तीन नंबर ऑफ ठीक है consecutive years spent in this job यानी बोले नौकरी में गुजारे गए लगातार वर्षों की संख्या ही होता है ठीक है ना आगे देखिए लिखा more than six months of work will also be counted ठीक है फॉर वन ईयर क्या बोल रहा है कि छह महीने से ज्यादा नौकरी को भी एक साल गिना जाता है ठीक है ना उस दिन बताया था ना अगर छह महीने से ज्यादा अगर काम करेंगे तो उसको एक साल जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिए थे अगर चार साल सात महीने अगर किसी कंपनी में काम कर लिए हैं तो वो आपको ग्रेजुएटी मिलेगा ठीक है ना क्योंकि जो छह महीने के बाद जो सात हो रहा है ना उसको एक साल के बराबर माना जाता है एक साल मान लिया जाता है उसको ठीक है आप देखिए आगे लिखा है कि ग्रेजुएटी जो परसेंटेज लिखा है ग्रेजुएटी परसेंटेज इसमें क्या लिखा है यू गेट ऑल लिखा है fifty seven point six nine percent graduate of your monthly salary ठीक है for each year keep in mind that your monthly salary means the last received salary it also includes only basic plus DA plus commission ठीक है ना अब देखिए ग्रेजुएटी का जो बात कर रहा है ग्रेजुएटी परसेंटेज ठीक है ना यानी ग्रेजुएटी का प्रतिशत जो बोल रहा है कि आपको हर साल के लिए आपकी जो मंथली सैलरी होगा उसका फाइव मतलब फिफ्टी सेवन पॉइंट ठीक है सिक्स नाइन परसेंट ग्रेचुटी के रूप में मिलता है यहाँ समझनी है और यहाँ ध्यान कि आपकी जो मंथली सैलरी होगा ना उससे मतलब अंतिम जो प्राप्त सैलरी से होता है ठीक है उसमें भी सिर्फ जो बेसिक सैलरी होता है बेसिक जो डेयरनेस अलाउंसेज होता है वो और जो कमीशन होता है ना वो ये सब के सब इंक्लूड होता है ये सब चीज उसमें शामिल होता है क्लियर ये समझ लें कि आपका जो सैलरी वाला बोले ना उसका इतना हिस्सा आपको मिल जाता है समझ जाइए समझ में आया कि नहीं आया आप तक अभी निकालना हम लोग सीखेंगे ठीक है ना आप लोग को दिखाएंगे और यहाँ पे क्लास बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है ना अगर जब तक पूरी क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ये सही बात नहीं है क्लास पूरा सब लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा और जो ज्वाइन नहीं कर रहे ना हम सच में बता रहे हैं कि उसका एग्जाम देने ही नहीं देंगे हम यहाँ पे और एग्जाम क्या कि सर्टिफिकेट भी नहीं आने देंगे हम इतना हम बदमाश टाइप के टीचर हैं सच बता रहे हैं देख लेते हैं कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है इस महीने में और फिर उसके बाद वो समझेगा और यहाँ आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और जो टाइम जिस टाइम पे हम क्लास लेते हैं उस टाइम पे कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है सर एग्जाम ऑफलाइन होगा क्या ऑनलाइन ऑफलाइन होता है एग्जाम एग्जाम आप लोग का ऑफलाइन होगा और ये जल्दी एग्जाम इसका भी होने वाला है अभी तो आप लोग का बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग जो है उसका एग्जाम नहीं हुआ है और उसका भी एग्जाम होगा इसका एग्जाम होगा तभी तो मार्कशीट में एड किया जाएगा ना सब चीज सबको इस महीने के लास्ट में करवा लीजिएगा हाँ ऐसा ही होगा ठीक है इधर समझ में आया आगे बढ़े हम लोग हाँ। आगे नहीं बढ़ेंगे अब फिर ब्रेक मिलेगा ठीक है ना ब्रेक जो मिलेगा ब्रेक के बाद फिर हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे दोबारा जो क्लास ज्वाइन करेंगे तो फिर उस क्लास में आपको फिर अटेंड करनी है और अब इस बार सब लोग सब लोग ज्वाइन हाँ? इसके बाद डायरेक्ट टैक्स हो गया इसके बाद भी कुछ पढ़ना है हाँ हाँ वेब डिजाइनिंग पढ़ना है सर वो कितना दिन का कोर्स है लगभग फिफ्टीन डेज मतलब कि हम लोग का पूरा फरवरी लग जाएगा हाँ यहाँ से पंद्रह मार्च से आप लोग का एग्जाम फाइनल होने वाला है यहाँ पे जो टाइम पीरियड जो पूरा होगा ना आई थिंक मुझे लग रहा है कि आ, आप लोग का जो बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग है ना बहुत जल्द कंप्लीट हुआ था दो महीने पूरे टाइम नहीं लिया था ना दो महीने नहीं लेने के कारण क्या कोई सारे नोट्स को आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिया गया था और जो पीडीएफ सेंड किया गया था आपको डायरेक्ट पढ़ाया ही जा रहा था डिग्री कैलकुलेशन इस प्रकार से तो इसकी वजह से आपको कम टाइम में हो गया ठीक है तो इसलिए इधर लग रहा है कि रिड्यूस हो जाएगा जो सिक्स मंथ होगा ना सिक्स मंथ से कुछ कम हो जाएगा आपका टाइम क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं अगर आप आते यहाँ पे तो जो दो घंटे क्लास यहाँ पे लिया जाता है ना दो घंटे नहीं हो पाता है क्लास पहले हम एक घंटे या डेढ़ घंटे ही क्लास लेते थे ठीक है लेकिन अब क्या है कि ऐसे दो घंटे अपने क्लास चलता है ना यहाँ पे तो क्या सर, हाँ, हाँ ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा अभी बताया नहीं जा सकता है अभी तो अभी कोई नोटिस भी नहीं आया लेकिन ये ऑनलाइन चलेगा अभी जब तक थ्योरी है ना पूरा थ्योरिटिकल पार्ट है ऑनलाइन ये ऑनलाइन ही चलेगा और जब आप लोग पास सिस्टम वगैरह होगा तो सिस्टम पे जो काम करने वाले हैं साथ साथ करेंगे सब समझ में आ जाएगा ठीक है तो ब्रेक के बाद हम दोबारा हम लोग मिलते हैं ठीक